ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಇಳಿದೀವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸನ್ರೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದೀವಿ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟು ಸೆಟ್ಟೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾಷ್ಟದೆಲ್ಲ ಕೊನೆಗೂ ಬಂದ್ವಿ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಫೀಲಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಇವಂತೂ ಗಾಡಿ ಓಡ್ಚಿ ಓಡ್ಚಿ ಒಂದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡ್ತಂಗೆ ಇವನ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾಡಿ ಇದೆಯಾ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಗಡೆ ಲಗೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೋಫಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಕೈಲಿ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಏನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಏನೇ ಕೇಳ್ತೀರ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ but ride was excellent super ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ night one ten one twenty cruise ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಬ್ಬರು ಫೈನಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಬೀಚಿಗೆ ಗಾಡಿ ನುಗ್ಗಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಗಾಡಿ ಸಮೇತ ಕಾಲಿಡಬೇಕಿತ್ತು ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ರ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಎರಡೆರಡು ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಿಬ್ಲರ್ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗಿಗೆ ಸೊ ಬೀಚ್ ಮಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಲೈಕ್ ಅದು ಟೈರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಿಲ್ಸೋಣ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಮಣ್ಣೋಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಹಾಗಾಯ್ತು ಮೊನ್ನೆಗೂ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಕೆಳಗಿದ್ದೀವಿ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೌಸಂಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬರುತ್ತೆ ತೌಸಂಡ್ ಹೌದಾ ಸರ್ ತೌಸಂಡು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿ ಜೊತೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ರೂಮ್ ಹೊರಡೋ ಟೈಮ್ ಬಂತು ನಮಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ರೂಮ್ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಒಂಥರ ಇರೋದೇ ಒಂಥರ ರೂಮ್ ಸೊ ಈಗ ಅದೊಂದು ಬೇಜಾರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಥರ್ಟಿ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಸೊ ಅದೊಂದು ಲೈಕ್ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿತ್ತು ಸಿಗಾಕೊಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಚೆ ಎದ್ದೋಳಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಲ್ಲ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಟೈರ್ ಸಿಗಾಕೊಳತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತ ಆಚೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗಾಗೆ ಇಳ್ತಾವನೆ ಟೈರ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಮೂರ್ನಾರ್ ರೈಡ್ ಮುನ್ನಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ uh, ಇದೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್